نصيحة يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات ونحن بشر تزل أقدامنا ربما عصى أحدنا ربه يوما فارتكب حراما ربما نسي أحدنا أو غفل أو تعمد فترك فريضة من فرائض الله تعالى ربما نسي أحدنا فترك النوافل إذا حدث هذا الأمر بسرعة بسرعة سارعوا إلى مغفرة من ربكم مغفرة الله تعالى معروضة توبة الله تعالى منشورة إقبال الله تعالى عليك وعفوه عنك مبذول بس ما عليك إلا أن تسارع إلى طلب هذه المغفرة تسارع إلى الأعمال التي تستوجب بها عفو الله تعالى تسارع إلى بذل ما يترتب عليك لأجل أن تنال عفو الله ومغفرته وتنقلب سيئاتك حسنات وليحذر أحدنا أن يسوف التوبة وليحذر أحدنا أن يؤخر الاستغفار وليحذر أحدنا أن يدخل عليه الشيطان من باب تسويف الطاعة بأن يقول له غدا تتوب يوم السبت ستبدأ بداية جديدة أول الشهر ستعود إلى الله وتقبل إقبالا حسنا أول السنة هذه هي من حيل الشيطان مع الإنسان أنه يدعوه إلى تسويف التوبة وربما مات أحدنا في هذه الفترة فيموت على غير توبة ويموت على غير إقبال ويموت على غير طلب المغفرة فيكون الشيطان قد نال منه حظه